guys. Halo guys. Aku El. Aku Egi. Welcome to anon Channel. So today we are gonna to we are reaction we are to... ya jadi ceritanya kita mau reaction <laughs> treasure gitu yang... ya tapi bukan MV ini Halloween Halloween dance practice yes oke kita mulai aja langsung ya let's get to the video

일보다천마교수님야이거야 이 비디오 들려요? 들립니

tahu nggak? Oh, gila, gantengnya tarik purna tuh ini tuh kasihan Asahi sama Kyu soalnya aku di itu ya dam bukan yang ini yang pakai silver itu oh yang jadi Nokia ya yang itu ya percaya ya Oh, my Oke. Okay. Gimana perasaannya soal lihat keibutan-keibutan tadi? Aku tuh eh, nggak uh, tahu alasan dibalik uh, berubahnya kostum Asahi si, dengan sama Junkyu. Junkyu. Ya. pasti waktu itu Junkyu jadi pirates. Terus sekarang malah jadi Terus sekarang kebalik. Jadi gitu. kebalik Apa mereka tuh keren gitu ya? ya. Dua-duanya bagus. Gila sih, oh bener-bener pusing. Apalagi Mashi, Mashi. Mashi itu ibu klop banget sama karakternya itu tuh bener-bener pas gitu loh kayak karakter yang dia buat sama sama si orangnya iya emang bener udahlah ya udahlah aku nggak bisa fokus tapi aku bisa fokus bingung tapi aku masih Hot. lucu ngelihat Elsa sih yeah. Elsa berotot yeah. itu <laughs> malah muka cantik badan berotot muka cantik hmm. Iya, sekian dari kita ya dari uh, an dari Anon channel. channel see you next time bye